Здравствуйте, как вас зовут? Ольга. Сколько вам лет? 52. Вы давно у нас занимаетесь? А, полтора месяца буквально. А есть какие-то хронические заболевания? Ну, возраст такой, что уже куча хронических заболеваний. Более того, у меня такая обширная танцевальная история, а там, как правило, здоровье не бережется, оно на втором месте. Естественно, от всех вращений головой, от ну, нагрузок на связки, на суставы уже появились серьезные такие проблемы с шеей, с, плечевым, э, э, с плечевыми суставами. Даже было какое-то время, что подвижность руки очень сильно нарушилась, э, были сильные боли в шее. Полтора месяца я прыгаю как козел. То есть у меня все прошло, практически все прошло. Я сама удивлена, я даже не верю этому результату. Я <laughs> думаю, случайность, но понимаю, что случайность не случайна. То есть это явно результат от тех занятий, которые я здесь получаю. То есть вам нравится? Если я здесь, конечно, не нравится. Что бы вы хотели пожелать тем, кто не занимается и ничего не знает об этом направлении? Э, я бы пожелала им, во-первых, узнать, во-вторых, прийти сюда и здесь узнать, а в-третьих, попробовать на себе, а, потому что сейчас, э, конечно, палитра очень богатая, э, представляют нам э, всякие фитнес-клубы и прочие на любой вкус и цвет, но по-настоящему оздоровительных практик крайне мало. Я считаю, что это чуть ли не единственная действительно оздоравливающая а, практика, которая подходит любому возрасту, любому уровню физической подготовки. И самое главное, что она бережет здоровье в первую очередь, а все остальное отводит второй план. Это сейчас очень актуально. А скажите, вот существует мнение, что кунг-фу это только боевое искусство. Вы что-то можете сказать для людей, которые вот не знают ничего о слове кунг-фу? Вы же кунг-фу занимаетесь? Ну, на самом деле, когда я сюда пришла, я тоже считала, что кунг-фу это боевое искусство, и даже думала, ну вообще нужно ли мне это, меня как таковые боевые искусства не привлекают э, ну, настолько серьезно. Но когда я пришла сюда, я обнаружила, что э, то, о чем я давно слышала и знала, но думала, что это где-то там, что оно присутствует и здесь. То есть в любой а, восточной боевой практике всегда есть надстройка, ну не всегда, а видимо вот в правильных практиках есть а, надстройка, которая а, нижним уровнем дает а, боевое искусство, но верхнем уровне содержит глубокую философию, глубокую методику. Здесь, насколько мне объяснили, эта методика с 16 века, да? Это наш, с 16 века нашего времени. То есть это достаточно древняя техника. Если она э, пережила такое количество времени и сохранилась, значит, она работает. Потому что все, что не работает, оно постепенно отмирает. То есть э, кунг-фу здесь просто нижний уровень, как бы физкультура, ну и может быть э, больше шоу, занятия для шоу, для детей, наверное, которым весело, которые еще играют. А для взрослых здесь огромная база серьезных э, а, упражнений для тела, для сознания, для духа, не побоюсь этого слова. И изучать, я так понимаю, это можно бесконечно. То есть это огромный потенциал для любого человека, ему здесь не будет скучно, он всегда найдет что-то для себя, развиваться как личность, как сознание, как тело в том числе. Вы можете как-то сравнить то, чем вы занимаетесь, с фитнесом? первом приближении по внешнему виду тот, кто вообще ничего не понимает, он может прийти и сказать, ну тут тоже что-то руками машет, надо. Но на самом деле это вообще не фитнес, потому что я занималась фитнесом, различными видами аэробики, других там э, физических нагрузок. Э, там весь упор делается на мышцы, на сброс лишней энергии. Эта техника принципиально противоположна, она ставится задачей не сброс энергии, а накопление, разумное распределение и использование. То есть это техника, в отличие от фитнеса, не разрушающая, а созидающая. Это самое главное преимущество этой техники для меня. Можете вы что-нибудь сказать о своем преподавателе? А, ну, мне повезло, преподает у меня а, мастер. А, ты, собственно, пришла сюда именно потому, что случайно перебирая видеоролики в Ютубе, на Ютубе увидела видео с мастером, и меня настолько заворожил вот этот потенциал, этот ореол, вот той силы, которую, о которой я говорила, что я просто не могла <laughs> не прийти. Поэтому я считаю, что мне очень повезло, я никогда не верила, что в нашей э, стране, может быть, действительно среди нашего населения вырасти мастер со всеми вот восточным э, стилем, подачей и восточным духом, который вот он несет в занятия, он передает это ученикам. Поэтому я в восторге. Спасибо за интервью. Вы что-нибудь в конце нашей беседы можете дополнить? Я бы хотела всех пригласить сюда, сомневающихся, не сомневающихся, тех, кто еще не нашел для себя что-то, тех, кто ищет, и тех, кто даже нашел. Просто прийти попробовать, ведь попробовать что-то новое, это всегда хорошо, ты всегда развиваешься, если ты пробуешь что-то новое, а не устоявшееся. А, мне кажется, это самое перспективное сейчас направление – потому что она охватывает и здоровье тела, и здоровье сознания, и здоровье духа, а в наше время это самое важное. То есть человек должен эволюционировать и должен гармонично вписываться в ту среду, в которой он живет. Мне кажется, эта техника, она просто создана для этого. Спасибо вам. Спасибо, что посещаете наш центр. Вам спасибо.